explicar finalmente o que é pleonasmo ou redundância. Pleonasmo ou redundância é falar tipo assim: minha avó ficou doente no hospital porque ela pegou gripe, proibido o barulho sonoro, o presidente vai subir para cima, a pessoa vai descer para baixo. Isso é a mesma coisa que falar duas vezes, só que com uma palavra diferente. Ou seja, falar duas vezes a mesma coisa só aqui mudando a palavra. Isso é a redundância ou pleonasmo.